ごくいいよおはい、こんにちは、サムです。イエーリチャードです。 <laughs> どうした。はい。今新大久保駅に来てます。はい。新大久保駅。はい、テンション上がってます。 let you slip away oh, oh, and you don't have to be afraid I will hold you till the sun comes crashing down I'm yours until the end of time これ飲みたいですそれ何米でできてるものですああ美味しいんじゃない買おうよ、はい、今日一日 今日ね一日一本で全部の飲んじゃいたいですそれをやめなさい冷やし中華面白くない、韓国の冷や辛ラーメンチャレンジしませんおチャレンジしました今度韓国ラーメン編シンしかやってない ね辛ラーメンしか食べてないからねやろうテンション上がるこんな感じいっぱいすごい 買ってなんか買って全部買いたいねやったねあイエーイイエーイでもどれがいいんだろうここね K-POP の中に TWICE っていうグループもいるんですねここここここここ Say my name, stay with me till the stars fade away and your scars don't, your scars don't. Say my name, stay. 人が多いですね人多いですねいやテンション上がるはいザム好きなセブンティーン発見ですねはいじゃあいっぱい買いたいけどどうしようコメントお願いします天国ようんでもはいいわ K-POP 可愛い子に目がないですねよだれがはい汚い <laughs> じゃまた探しに行きましょうイケメンはい行きましょうすでにはいじゃあ行きましょうはい行きましょうはい、コンビニのタピオカミルクティー買いました買いましたこちらはピンク色のタピオカです珍しいよね、はい、でこれは普通の黒いノーマルなやつ、うん、それって何味いちごいちご そんなのあるんだねそんなことないから何も言えませんピンクピンクですので結構珍しいなと思いますじゃあタピオカがいちご味なのかなうんで後ろのお兄さんもピンク色ですはいいや韓国語韓国語分かりませんから韓国語お分かりの方ねお願いします教えてください全然分からないね意味が、はい、じゃあ飲んでみましょう うんもちもちしてて意外と美味しいあタピオカは美味しいけど台湾の味ではないねではありませんうんまあこれはこれで美味しいうんじゃお塩かけちゃうよ、はいはい、じゃあ早速食べてみたいと思います。はい。 熱々あ熱い熱い熱い熱い熱いおお外カリカリマジサクサク熱くて持てないおおすごくいいおこんなにカリカリなのカリカリ ちゃんと味もしっかりついててごちそうさまでした次はミッションです、えー、一人千円以内で あと30分以内で、えー、お互いにプレゼント買っちゃおうみたいなうど1000円なんですけどでも税金プラスしたらもう1000円以上超えちゃうから1000円以内だもんね